Bonjour, je suis Jamel. Et en cette période de fête, je me suis dit, ça peut être une bonne idée de faire des tutos pour vous aider dans la vie de tous les jours. Chaque semaine, découvrez un nouveau épisode des tutos de Jamel. Je vous laisse avec le premier. Ah, bonjour C'est Jamel Bienvenue à mes tutos Vous savez, faire du café, c'est très compliqué. Alors aujourd'hui, nous sommes ici dans cette vidéo et je vous apprends comment faire du café. Venez avec moi. Pour cela, rien de plus simple. Il vous faudra du café, des filtres à café et une machine à café. Si vous n'avez pas la même cafetière que moi, ne vous inquiétez pas. Ce que je vais vous dire s'appliquera pour vous aussi. Première étape, il faut ouvrir votre cafetière. Ah mince <laughs> J'avais fait du café ce matin. Si ça vous arrive, rien de plus simple. Vous prenez votre filtre usagé et vous le jetez à la poubelle. Tout d'abord, ouvrez votre boîte de papy filtre et munissez-vous d'un exemplaire. Avec votre main gauche, passez l'arrière du papier filtre avec votre main droite, pincez un des deux bords avant de votre papier filtre. Et pour finir, créez une ouverture avec vos deux doigts. Maintenant, prenez votre papier filtre et mettez-le dans le récipient prévu à cet effet. Maintenant, munissez-vous d'une cuillère à soupe. Bon, je sais qu'on cuisine du café, mais il nous faut une cuillère à soupe. Maintenant, ouvrez votre boîte de café et mettez exactement 4 cuillères dans votre filtre. prenez votre cafetière et remplissez-la d'eau. Très important, ne pas dépasser cette ligne. Versez le contenu de votre cafetière dans ce petit récipient. Maintenant, fermez le capuchon et mettez la cafetière à l'intérieur. Attention, la cafetière ne doit pas être remplie. C'est une erreur que font beaucoup de gens. Maintenant, c'est l'étape finale. Nous allons appuyer sur ce bouton-là et que la magie opère. Munissez-vous de votre café bien fraîchement préparé et du tasse propre. voilà le résultat. Voilà. Maintenant, je vais vous montrer un petit tips. Attention, vous devrez le faire que si vous êtes vraiment qualifié et vous êtes doué. C'est très dangereux. Si vous arrivez à faire ça, votre café sera vraiment parfait. Pour ça, prenez une brique de lait. Maintenant, on va passer à l'étape la plus compliquée. Regardez très bien ce que je vais faire parce que c'est très dangereux. Je vais faire un nuage de lait. Attention, faut aller délicatement. Regardez très bien comment il faut faire. Voilà, c'est tout. Ni plus, ni moins. Et voilà, un bon café comme je les aime. Rendez-vous la semaine prochaine pour un nouvel épisode des tutos de Jamel. Salut